Good afternoon. Good afternoon. Добрый день. Давайте с вами начнем наш урок со стихотворения, которое называется «Добрый день». <clears throat> Все хором вместе с нами рассказываем это стихотворение, которое мы с вами выучили на прошлой уроке. Good afternoon, good afternoon, good afternoon to you. Good afternoon, good afternoon. I'm glad to see you. That's nice. Очень хорошо. Я думаю, ребята, вы тоже вместе с нами вспомнили это стихотворение. А теперь мы с вами вспомним те фразы, которые мы уже с вами изучили. Hello. Hello. What is your name? My name is Vika. What is your name? My name is Antonina. How are you? I'm I'm fine, thanks. How are you? I'm fine too, thanks. How old are you? I'm... I'm I'm five. Меня спроси. How How old are- old are you? are you? I'm 29. thank you, bye. Bye. Вот такой вот диалог вы уже умеете составлять. Мы умеем с вами спрашивать, как тебя зовут, как дела и сколько тебе лет. Давайте с вами посчитаем пальчики. Приготовили все пальчики и вместе с Викой считаем. Покажи. Вот так поближе, чтобы видно было. One. One two, three, three, four, five, six, seven, eight, eight. nine, ten. Отлично. Я думаю, детки, вы тоже вспомнили циферки от 1 до 10. На прошлом уроке мы также с вами повторяли, как будет мама. Как мама? Маза. З между зубками и язычок. З. З. Мазе. Мазе. Папа? Фазе. Отлично. Фазе. Фазе. Фазе. Фазе. З. З. З. З. Сегодня мы с вами изучим еще три родственника. Как будет сестра? Вика нам поможет. Sister. Sister, yes. Right, Yeah. Да, правильно. Повторяем вместе со мной. С. С. С. С. И. И. И. И. И. И. С. С. С. С Т. Т. Т. Э. Э. Э. Э. Э. э. Sister. Sister. Sister sister. Sister. А брат будет? Brother. Brother. Тоже язычок между зубками. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Р. Р. Р. Р. А. А. А. А. А. А. Язычок между зубками. З. З. З. З. З. Brother. Бразе, Бразе, Бразе. Отлично. И малыш будет? Baby. Baby, yes. Repeat after me. Повторяем за мной. Б. Б. Б. Б. Б, Эй. Эй. Эй. Эй. Эй. Эй. Б. Б. Б. Б. Б. Б. И. И. И. И. И. Baby. Baby. Baby. Baby. Baby. Baby. Мы сейчас с вами разучим песенку про семью из пальчиков. Папа, мама, брат, сестра, малыш. Итак, как будет папа еще раз? Бра... Фазе. Мама. Мазе. Брат. Бразе. Сестра. Sister. Малыш. Baby. Отлично. Сейчас мы с вами прослушаем песенку про данную семью и научимся ее петь. Слушайте внимательно. Here I am, here I am. Отлично, вы прослушали песенку, теперь давайте ее вместе с вами разучим. Finger – это пальчик. Finger. Finger. Finger. Finger. Finger. Finger. Мы с вами уже знаем, что пальчик – это finger, потому что в самом первом уроке мы с вами здоровались с пальчиками. Да? Помним? Я уверена, что вы все тоже помните. Итак, папа пальчик – father finger – Father Повторяем. Father finger. Father finger. Father finger. Father finger. Where are you? Где where, ты? Where are you? Для того, чтобы задать этот вопрос, мы вытягиваем губки в трубочку. В. В. В. В. Where? Where? Where? Where? Where? Where? Are are you? You. Where are you? Where are you? Папа нам отвечает. Вот он я. Here I am. Here I am. Here I am. Here I am. Дальше спрашивают. Как ты поживаешь? How do you do? How do you do? Fine, thank you. Fine, thank you. Мы с вами умеем отвечать на этот вопрос, что у нас все превосходно, прекрасно, замечательно, спасибо, да? Дальше переходим к маме. Mother finger. Повторяем за мной. Mother finger. Mother finger. Mother finger. Mother finger. Where are you? Where are you? Here I am. Here I am. Here I am. Here I am. How do you do? How do you do? Fine, thank you. Fine, thank you. Brother finger. Повторяем. Brother finger. Brother finger. Brother finger. Where are you? Where are you? Here I am. Here I am. How do you do? How do you do? Fine, thank you. Fine, thank you. Sister finger. Sister finger. Sister finger. Sister finger. Where are you? Where are you? Here I am. Here I am. Here I am. Here I am. How do you do? How do you do? Fine, thank you. Fine, thank you. Baby finger. Baby finger. Baby finger. Where are you? Where are you? Where are you? Here I am. Here I am. How do you do? How do you do? Fine, thank you. Fine, thank you. Итак, давайте с вами все вместе споем про пальчики. Договорились? Да. Итак, еще раз мы с вами. Fiddle finger, fiddle finger, where are you? Where are you? Here I am, here I am. ugly finger Отлично! Мы с вами выучили песенку про пальчики. Я думаю, вы ее все запомнили, про все пять пальчиков. Теперь мы с вами перейдем к следующему заданию. Сегодня мы с вами разучим некоторые цвета, всего четыре. Зеленый. Зеленый. По-английски будет green. Green. Repeat after me. Повторяем за мной. Г. Г. Г. Г. Г. Р. Р. Р. Р. Р. И. И. И. И. И. И. Н. Н. Н. Н. Грин. Грин. Грин. Грин. Грин. Итак, грин. Какой это цвет? Зеленый. Как по-английски зеленый? Green. Green. Отлично. Следующий цвет. Какой это цвет? Yellow. Yellow. Желтый. Repeat after me. Повторяем за мной. Е. Е. Е. Е. Е. Е. Л. Л. Л. Л. О. О. О. О. О. О. Yellow. Yellow. Yellow. Yellow. Yellow. Это какой цвет? Желтый. Как по-английски желтый? Еще раз все вместе. Yellow. А, yellow. Отлично. Следующий цвет белый. Как по-английски белый? White. Да, губки в трубочку вытягиваем все вместе. White. White. White. W. W. В. В. В. Ай. Ай. Ай. Ай. Ай. Ай. Т. Т. Т. Т. White. White. White. White. White. White. White это какой цвет? Желтый. <laughs> Белый. Как по-английски белый? White. White. Черный будет black. Black. Repeat after me. Повторяем за мной. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Л. Л. Л. Л. Л. Э. Э. Э. Э. Э. К. К. К. К. Black. Black. Black. Black. Black это какой цвет? Э, черный. Как по-английски черный еще раз? Black. Отлично мы с вами тоже разучим песенку про данные цвета. Мы будем ее исполнять вместе с Викой, поэтому слушайте нас внимательно, а потом мы будем вместе с вами петь. I see green, I see yellow, I see that funny fellow, I see white, I see black, I see this Отлично. Now repeat after me. А теперь повторяем за мной. I see green. I see green. I see yellow. I see yellow. I see that. I see that. Funny fellow. Funny fellow. Это означает я вижу того смешного парня. I see – это я вижу. I see green – я вижу зеленый. I see yellow – а я вижу желтый. I see that funny fellow – я вижу того смешного парня. I see white – I see white – я вижу какой? Белый. I see black – I see black – какой я вижу? Черный. I see this and that and that. Я вижу это и то, и то. Давайте вместе с нами попробуем спеть. Значит, я вижу. Видеть это see. Три, четыре. I see green, I see yellow, I see that funny fellow, I see white, I see black, I see this and that and that. Отлично. Я уверена, что у вас все получилось. Если вы не все запомнили, пролистайте видео немножечко назад и выучите эту песенку. Она вам обязательно поможет выучить все цвета. А наш урок подошел к концу. Давайте с вами подведем итог и вспомним, что сегодня мы с вами выучили новенького. Мы ну, выучили цвета и песни новую. Правильно. Какие цвета мы выучили? Yellow. Yellow. Это какой цвет? Желтый. Желтый. Еще какой цвет выучили? Эм... Зеленый. Зеленый. Как по-английски зеленый? Green. Green. Green. Green. Green. Черный. Black. Белый. White. Отлично. Еще также мы с вами разучили песенку про пальчики, да? Про семью. Угу. Какие новые слова из семьи мы сегодня узнали? Сестра. Сестра. Baby. Brother. Sister, baby and brother. Yes, right you are. Все верно. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк – а также, пожалуйста, в комментариях оставьте ваши отзывы, чтобы вы еще хотели вместе с нами изучить. До новых встреч! Bye-bye!